nhật ước ao mừng ngày đó ai sinh ra đời với ước mong được an lành mừng ngày đó ai sinh ra đời với ước mong được an lành happy birthday to you happy birthday to you Так неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз. волшебник в голубом вертолете И бесплатно покажет кино С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду К сожалению, день рождения только раз в году к сожалению,